يا السلام عليكم الاخوان مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوال مبروك عيدكم تعيدوا تعاودوا تعيدوا بالصحه والهنا كما شفتوا في فيديوهات السابقين جينا هنايا مع الدراري باش نمشي نشبروهم نشريو شي جوج الحوال ولا ثلاثه حتى جينا بينا ثلاثه العائلات ونشوفوا ان شاء الله نذبحوا الحولي وكما عاود نعاود نقول لكم برك عواشركم تعيدوا تعاودوا تعيدوا بالصحه والهنا ومساله واحده اللي بقات لي في البال ديالي وهي هي علاش المغرب ما عايدوش مع مع مع البلدان العربيه واللي كيعرف شي حاجه يخليها لي نتا حيت في الكومنتاريو وشكرا وخليكم مع الفيديو كما كتشوفوا معنا شي دوشي حولي تبعوها ان شاء الله خليكم معنا No sé, tío. No puedo ver. No, yo sí ven. Pero es una maldita. es que tiene siete. Sí, pero tendrá mucha suerte. Allá. Allá. Allá. Allá. Allá. ¿Ya está? Sí. le está saliendo? Ah, toda la sangre que le sale, pobrecito. Ah, حبيبي. Eh, grave. Sí. Ven. ماشي ماشي حيدو حيدو من تما حيد حيد حيد اه اه يضرب بال هذا بك ولا بك ما مقبلك ما يعرف شاكا كتاخذ منها هاي دمقية كان واخا نورمال في الزاد فهمت كيفاه؟ ياك كتاخذ منها هايدا كما عاملين لها دابا إيه. تمام صح إيه. المقلايه تعمل عطا خليتها لا خليه يقلب هما ما عندهم هذيك صعيبه هذاك ضربها بالموس شوف من عبد الروح قابلني وشدهم في شدهم في يدهم في تعلق ما هكا نحلو بعد باش يتعلق فاهم كيف؟ اه يتعلق باش كتحل هذاك لي بروفيسيون الله يهديك باش عمل حال نجي نعلقوا انا ولا شويه تذبحوا هو اه تسلقوا هو لتحت ما عرفتش شي كان علقتوه خير قلت له نحلو ماشي يا حبيبي نعليوه والله روح جيب حبيله روح بصح لها الباب صاحبي لا لا من الجهه اللي من هنا لا خليك كسر الباب صاحبي لا لا الجهه الاخرى كون حتى راسك بوحدك بالموازه الغاب هذا بتحته الله يجبر الحمد لله والله انا بديارك جاي اقرا تحتي انا فتحت هادي هادي شوف فين بعيد على الحب لا لا بكل خير بكل خير اه باش تبان النظر فاهم لا باينه باينه قطعها قطعها نهدي واش هذه خرج هذه ولا خرج هذه هذه خرج ما عندوش الجواب هذه خرج هذه خرج وحدها هكا فين غادي تنفخ عندك عندك عندك خربت متى صافي خرابي صافي ضرب عليها هذيك كاين تاع الذبيحه ما تمسوش هذا كتبغي يطلع صلاه المدينه ها صلاه المدينه صافي صافي واحد في الديبه يا صاحبي زيد هذه هذه النية النية شي بديك نور ديك هذا ما تبتلوش مغاربة حنا قالنا لكم ندير مورا ندير قدام وندير مورا هذا هذا نيشان اخويا شوف انا عاني انا قدامك اللور انا بيني وبينك الله سبحانه وتعالى والله اخويا ما زاد عليك شي هضره اضحك مع راسك اخويا خذ راحتك السبه واسعه خذ راحتك الكوراسون الكوراسون كوراسون من بعد ما سالينا الحمد لله كل شيء دابا لبسنا نسترتشحو شي حاجه من بعد عادي كنمشيو بحالنا نديرو ديالنا شنو غتقول لهم أه، صحاحيتكم صحايتكم عاود لكم الدري كيف جوزتي النهار مزيان مزيان لاباس الحمد لله مزيان خليكم معنا حتى الاخر دبيلي ان شاء الله خلينا مول الغرسه نعاود نجيبو تفاه شي ورد ديالي عاد عاطيني بورصه كبيره قال لي هاك جيب البرق هنا هو غادي نشوفوا ديك البرق الدنيا كيفاش عنده مول الدار اللي ذبحنا عنده قال لك هاولوا الا بغيتو تجيبوا البرق وقيلا بغيتو تاكلوه ولا شي حاجه ها البرق اخواتي شوف كيفاش عامل سبحان الله شوف اللون ديالو بحال اللي زراق بحال اللي كتشوفو مزيان بحال اللي زراق بحال شكال سبحان الله انا دابا انا عمر شي 15 د الكيلو ثاني ثاني لاشيور ميكا هي هذيك 15 د الكيلو اليوم غنطلعو فرحان <laughs> خليكم معنا هانتوما الاخوان بعد ما سالينا جمعنا في بورصه تبارك الله ها هي تولى اجواء ما شاء الله شوف جبرتينا مشيو نعملو بربكو هو دابا مع الدراري انا شعلوا العافيه سبلايز العافيات كلشاش ديالهم ديك الشطبات وكدا وهادي هاد الدراري فينا هما كنوجدو باش نعملو برباكوه وخليكم معنا تفتشو على الماء ما جبرناش الماء السبب العشي ديالنا اللي خلانا بلا ما في الطلعه هاديه ها هو فين هو كتشوفو فيه نزيدو نقربو لكم هذا هو اللي خلانا بلا ما اشرف اشرف اشرف اللي خلانا بلا ما ها حنا وجدنا كلشي العافية مشعولة كلشي مشعول باش هي هاديك نبداو شويه قلتها ملا جوع فيا ولا خليكم معانا فيوصل داكشي يا يا شرف شوف فيوصل داكشي كلشي ماشي امرش طاب كل شيء نوريكم كيفاش جا الدراري مريحين ليهن سنا كل شيء هانتوما الدراري كتعرف الدراري